at least. Murderer. Is dead? How... how are you not dead? The Izanagi. Но в конце концов, Мадара... Мертв, что ли? Как? Ты должен быть мертв. Ты Занаги. Техника, которая может соединить иллюзию и реальность. 確実に。死んだかなどうして確実に死んだはず。イザナギ